नमस्कार जी मेरा नाम मनदीप कौर है मैं लुधियाना बसंत एवेन्यू की रहने वाली हूँ मेरा नाम हरिंदर कौर गंजन है और मैं बेसिकली बिलोंग कर रही हूँ अमृतसर में hello everyone I am Rekha I am twenty seven year old hello मेरा नाम शीनम है I was born in brought up here in Ludhiana Sat Sri Akal मेरा नाम मोनिका वर्मा एंड मैं बिलोंग करती हूँ पंजाब को from Raikot Hello everyone, I am Harvinka. I am from Ludhiana. I am 29 years old. My name is Ritan Sikot. और मैं लुधियाना से बिलोंग करती हूँ सत श्रीकाल सारे मेरा नाम मिसेस नाजुक श्यामपुरी है मैं लुधियाना शहर तो बिलोंग करती हूँ हाय मेरा नाम दिव्या है hello my name is Payal Bhatt और मैं मिसेस पंजाब 2016 की पार्टिसिपेट पार्टिसिपेंट हाँ सत श्रीकाल जी मेरा नाम सुरिंदर कौर ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪੱਬੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਐਕਟਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਚਾਇਆ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਵਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਬਾਗੀ ਸੂਰ ਮੇ ਤੇ ਮਚਾ ਮਚਾਚਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹਿੰਦੀ ਸੀਰੀਅਲਸ ਕੀਤੇ ਛਾਸੀ ਕੀ ਰਾਣੀ ਮਮਾਲਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਬੀ ਆਰ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਕਤ ਕੀ ਰਫਤਾਰ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਰੀਅਲ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਚਾਂਦ ਮੇਰਾ ਵੀ ਡੀਡੀ ਵਾਸਤੇ and next I'm doing Mosam Kaise Kaise 9 to 9 9 to 9 entertainment ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ it's a very welcome step particularly for those women ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਔਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਿਰਫ ਕੁਆਰੇਪਨ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਣ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਂ 9 ਟੂ 9 ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਪਦਾ thank you thank you very much hello ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੋਅ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ 2016 ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੀਮਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਬਾਖੂਬ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਖਵਿੰਦਰ ਸੁਖੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ 9 to 9 ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ 2016 ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਡੇ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ Hello everyone, my name is Apradita Sharma and I was uh, the top 10 finalist of Miss India 2011. Today I'm here to judge the Mrs. Punjab 2016 and uh, it is a very good opportunity for married women to showcase their talents, to showcase their potential. So uh, I feel very honored to judge them because uh, I'm not married but I see the potential and the talent in them and uh, it's, it's a huge responsibility as a judge but I feel that they will take Punjab, the culture, the heritage forward and uh, that's what I want. Thank you. देख के लगता है काश मुझे कोई ऐसा मंच मिले कि नहीं कैजुअली बात कर ਆਪ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੋਡਰੇਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰੇ ਪੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ